برای اولین بار تو زندگیم قرار زندگی یه کمپر رو یا یه امو ویکتور رو تجربه کنم الان تو کامنت ها بچه ها میان مینویسن آه امو ویکتور حرمت داره نلزه ولی واقعا قرار شور کمپو در بیاریم واقعا قرار شورش در بیاد یه مهمون خیلی ویژه هم داریم و اون مهمون کسی نیستش جز حاج پوریا هاتوشا قرار تو این ویدیو با هاتوشا فقط کمپ کنیم تا آخر کمپ میکنیم همه رو فشاری میکنیم کلی streamer به پستمون میخوره من نمیدونم تا ما camper شدیم و اومدیم یه challenge بزنیم همه streamer ها خوردن بهمون آبرویسیتمون رفتن فردا میگن اینو کمپره و همین دیگه امیدوارم از این ویدیو god لذت ببرید لایک و کامنت ترجیحاً فینگلیش و sub یادتون نره 35 حساب بشیم قرار یه لایک هم به شما جایزه بدیم برو بریم برای ویدیوی god. به نظر من بریم اینجا خب اینایی که recall میشن ما داخل این اتاقک ها منتظرون ولی خیلی لوت نکنیم آره زیاد لوت نکنیم در حد یه یه گانو یه استاتمنت برداریم که زرتی نمیاد آره دیگه یه تیم داره میاد اینجا بزنیم دیگه آ نمیخوام ما آره، آدمای به این چهارتاشون رفتن بالا ولی هیچ کدومشون گان نداره یکی وان اچ یکی هم بالا سر منه تمام تا دیگه مونده اومدم اومدم حلال حلال حلال حلال خب آقا گانا رو ورداریم بریم کم بیا بیا جلال اون نیدرم بیار اون نیدرم بیار آره آره اون نیدرم بیار پیت شاپ بله. خب دی داری وای منم از این شاتگانا دارم <laughs> با تو شاد شاد برو برو اتاق برو پیش بچه ها برو پیش بچه منو نگاه کن صدا پا آه نه اینم باته ای بابا This. What's happening? سی نگاه من اینجا اگه fight تموم شده باشه صدای باد دریایی من ببین بیا چپ بیا چپ اینجا من میگم چون اون بالا صدا ماشین صدا ماشین صدا ماشین صدا داریم اینجا داره میره اینجا داره میره تیر بزنیم نه نه نه نه ولش کن ولش کن ولش یکی بی buggy اومد buggy اومد بابا اومد رو بچه ها بود یکی بود ببین من همینجوری AFK وای میستم بذار منو بزنه بذار منو ناک کنه منو دارم نگات میکنم آره آره آره کور آه خاک بر اون سرت خاک بر اون سرت کسی که ثابته رو نمیتونی اتشات کنی اینا پاکستانی خوراکه اومد اومد اومد اومد صدا پا اصلا ندی صدا پا اصلا ندی برنامه‌مون رو میخوام به هم بزنم <laughs> نمیشه نمیشه خط من گرفت بالا کو بالا کو آره بالا کوه پوری با دودی عقب نه میکنه الان ما رو باشه باشه باشه اون دوریه رو میبینی داره میاد آره آره میاد الان با هم فایت میدن اینا این باتر رو داره میزنه ولش کن انداز برو نداد دو دقیقه وقت داریم از این فلاکت بریم بیرون وای زونو ببین کجا افتاده لنک لنک بلوس دارم میاد دارم میاد با هم درگیر شد بابا بیاین تو جنون میشه ما عوض شد از پشت اومدن یا اول فرد. از پشت اومدن دو طرفه شدیم من پشت دارم پشت دارم این خیلی خوبه وای پشت پشت پشت پشت پشت پشت خب، از این اومدن آه اینا رفتن کمپ کردن خورد خورد خورد اینم خوردن آره آره آره Ruga root derim ya Metin. Metin. Vur bas. What the fuck? Helal olsun. Helal olsun. Merhaba Miki, merhaba. Miki, Miki. این یارو شو ریو دادم اینجا یه رو اوکی بزن لاین برمیاد اومد Thank you. Thank you. بذار بیاد جلو بذار بیاد جلو داره در میره فرار کرد من اینو اینو زدم اینو زدم اینو زدم اینو زدم من میرم اونو فیش بدم سری بیام تو من برم رو سخت بیرو سخت کنم از پشت بخوری فلر داره فلر داره چند نفره فینیش فینیش فینیش فینیش تیم یکی هم با تموم what the fuck اسوس اسوس اسوس فازت با ما یکی نیست الان فشاری شده ده ده ده ده ده ده برو کمک برو کمک دیر شده دیر شده دیر شده دیر شده بخواب همینجا بخواب همینجا بیا بریم تار داری تار داری نه تار ندارم تو برو تو برو تا من از کجا اومدن ما رو یه نفره یه نفر بفرمون داری یه نفره نه دو نفرم بابا کجا نفر کلا میزد دقیقا ته ته پلن آه یه لحظه میاد فینیش نه نه نه میاد فینیش هم میده بیا بریم بیا بریم بابا خیلی بوتت لگه بریم بریم بریم آره ولش کن ما زون آن دیده ما رد شد نشسته بود آره پله رو نشسته بود یهو اومد اومد اومد اومد اومد اومد اومد اومد آره باش یک دو سه بابا کجا بابا برو یه رقص برو آره یار ما رو میذاری بیا میگم اینجا هستن خب ولی بازم بریم ببین ببین ارسلان اینجوری بریم نگاه کن آه برو بریم ای وای من این رو ندارم من, تو سیتینگ زمینی که بره روی آبا ندارم منم ندارم خفه شدیم جفته بود مردم نه بیا بیا ببین این وسط مسطا دارن با ماشین میچرخن لابی رو خالی میکنن خب خب ما این یکی بریم یا سمت چپیه بریم من میگم اینو بریم یه جا کوچیک بریم یه دست آره خب نمیخوام خب، زونو داد زونو داد زونو داد بیا همینو برو باشه که تو یه shotgun برداره هر سو اومد تو میزنی DBS دارم DBS دارم آج آقا اومد اومد صدا ماشین صدا ماشین صدا ماشین سمت تو اومدن آن دوچرخ دوچرخ است دوچرخ است ارسل مزیدم لامبوهاشونو دارن تو اوپن میچرخن خون اینجا رو هنوز چک نمیکنن بابا چقدر میچرخی بیا جلو دیگه رفتن آها بالاخره وایستاد کاش پوری الان میان نه از سمت من میان چک میکنن دارن چک میکنن سولا رو الان میام اینجا ل- لباس پلیر اون هم پوشیده بیا بیا عزیزم منو دید What the fuck ابو نید نید نید نیداشون الان میاد یکیش دوتاشون جلومونن و اون یکی نمیدونیم کجاست ولی داره نیت میکنه خیلی دمیجش کردم نه بابا فکر کنم دیگه میدونن الان کم کردن فایده نداره اه یه صدا پای دیگه آن یکیشون هم اونجاه لای اون چیز است ای تو رو پدر آه یکی دیگه اینجا اصلا بزن میارم تو دست باش وایسا وایسا خیلی کمه خیلی دم بزن من گیر اکه نگرش داشتم آجی خواست قرار کنه نگرش داشتم نتونست با بچه همه دارن اونوری میره ما آره آره آره آره آه الان بشینیم دیگه ها بشینیم که داداش باید با چاق بشینیم الان من چی ندارم یه گام اینجاست آقا شاپو باید یه جوری کمپ کنیم که ببین چه جوری بشینیم من میگم یکی بره بشینه این تو خب که از پشت نیان بعد آم پوریا جاش عالیه پوریا جاش عالیه دایی بیا اینجا دایی بیا اینجا بیا اینجا باگت کنم بپریم بالا نمیشه اینجوری گرفت اوه اوه اوه خب تو بشین تو DBS بشین تو DBS بشین من میرم تو tower نه نه نه من میرم اون تو من میرم اون تو من میرم اگه از این ورمون خواستم بیام من میزنمشون یه دونه bot داره میاد حواسشون نه این bot bot. bot. اگه ببینید ببین ببین اگه اوضاع خیلی خیت شد دیدین دارین fight و میخورین خب این plan B ه. خب اینایی که دارم میزه یه ذره اینا... بنزینا رو کاش زخم میکنیم که سری به تاریکه فکر کنم 6 تا تیر فوره وای د فاک 5 تا بود بیا بیا بیا بیا بیا 5 <laughs> تا بود اینو فیستش کن فیستش کن صداش در نه ای ای یکی رو بزن یکی که چیز رو بزن خفه شد خفه شد خب ببین الان اینا میگن اونجا یادت صدا بات اومد بریم اون باتا رو بزنیم اومد صدا پاچه آه. چپ منه دقیقا آره آره آه ایناش روبرو من داره میاد داره میاد داره میاد روتون داره میاد روتون اومد تو shop؟ اومد تو shop. اومد اومد اومد چپ چپ چپ همون جای قبلی ها روه okay okay. منو ندیده میخواد بکنه فکر کنم میخواد نیت کنه آره آره اینجاست اینجا سون <laughs> من میتونم یارو رو ناک کنم و ناک کنم او مولتو کرد تکو نخوری من چی نشو خدا چی نگاه من آجی اومد چپ اومد چپ اومد چپ میتونم بزنمشو بذارم بیاد پیش شما جامون میدی خودی خب ای آخری شد ای تمام شد آخری شد آقا حل حل آقا خدا من آقا خدا من رحمت آقا خدا من رحمت لگ دارم روبرو نمیاد ریکال نمیاد نه نه ریکال نیست اوپن اوپن اینجا خب، خب، ما اینجا خوبه جامون دیگه آره حاجی کیل شد از من <laughs> چه بدبختی بود نه بابا اونی که ناک آره، کردی با آره. دبل اونی که با دبل ناک کردی که اینا رو بزنیم دایی آره کیل شد اینا رو بزنیم نه آوارا رو واسه چیز دیگه میمدن برو نوبتی نوبتی نفر بعدی ماشین داره راستمون میاد ماشین داره راستمون میاد ای سگ تو روش بعد زودتر برسیم آره آره دایی تو اتاق بشین تکون نخوریم آره دایی بیا همینو بشینیم تو این اتاقه نه آه اومده ماشین صدا پا نده صدا پا نده ولی اینا عدد دارن ها نمیتونه بزنه از اینجا نمیتونه بزنه ولی نید نید میخواد داره نید میکنه Push it, push it, push it, push it. Push it. What the fuck? دیگه اه اه کو کو کو کو کو وای وای یکی بود دی بی اسو بزن تو سر نه چرا گرفتی کاش نمی گرفتی میزدی GG آره این خونه گوشه یه رو بریم واسه کم بهتر نیست یا برم مینم اونو برو مستقیم مین برو دایی اگه مینو بگیریم آخه مین میریم تو fight. من نمیخوام البته ما زودتر از اینا میرسیم ولی خب گانو این ای سک تو روش ای سک تو روش پایین ای سک تو روش کجا بابا اومدم اومدم دیبی از سرم دیبی از سرم زدم زدم زدم زدم زدم زدم زدم زدم زدم ببین با مش قد زدمش با مش تق تق لایتا یارو کچو پشت خط شما رو دار ولی زیادتر اومده بود نه خونه بغلیان خونه بغلیان آمدن رو سخ رو سخ رو سخ بذار بیاد بذار بیاد صدا پا ندید میخواد بپره این گوشا هاتوشو حواست باش اون یکیشم بزنیم دایی اون یکی میره الان یارشو بگیره آره طبقه پایین میره یارش او یکی دیگه هم لند کرد او یکی لند کرد اونو کش این نمیدونه زیر پاش هستن ها با ماشین اومد ببین خوراک این دست <laughs> آماده باشی دایی در رو ببند در رو ببند نه نه نه بذار در باز باشه خودش بیاد داخل اومد الان میاد تو اتاق الان میاد تو اتاق میبینم دارم یارو رو میبینم بذار بیاد بذار بیاد بذار بیاد دیوونه خلاص بله. چقدر دارن لند میکنن او مپو نگاه الان میادا ندا دادم هم بدونید که اوه دیوونه خون است دیوونه خون است یه تیم فینیش شد اومد بزن بزن بزن بزن بزن بزن هستن دیگه میدونن ما رو بشین بشین گوشت دایی بزن بیان دیگه میدونن ما رو ماشینه دوباره اومد آره ماشینه رفت ریکال کرد اومد اومد واسه انتقام سر زیر پای من آها اومد اومد <laughs> اسکالی دوباره میای همینجا بعدی اتاق بعدی یا ناکه ناکه ناکه ناکه ناکه از سخت میاد بیا بیا داگیری کن حلال باشه بزنش همشونو بزن لوت کن لوت کن لوت کن خب اینا هم دوتا تیمن که والا دست کمی از ما ندارن توی کمپ آه یه دنه اومد میخوای اینو بزنه تار داره برم آن buggy اومد buggy اومد buggy اومد buggy اومد محسن ببینم چیکار میکنی اینجا کسی نمیشه چرا چرا پوری هست پایین هنوز آمد آه نه هنوز پایین هن آماده باشی آماده ایم آماده ایم بیا بلا بیا بلا بیا نوشابه چرا میزنی بابا بیا بلا فکر کنم یه صدا پا گرفتن از زمان نه نه نه نه میان یه بات رفت بات رو بزن بات مالشون دو تا ام تو فور ناین هم پشمام مافیا جی آی اس اوکی بابا بیاین دیگه واقعا بیاین بابا تازه از اینجا خطش هم بهتره واسه اینکه بریاد آره بابا چرا نمیاد آه آه, آه. Ahmet Oma, Oma. Açı rafı sağ. رف الساق على 100 اوكي اوكي İyi ki iyi ki iyi merminde. Ay sen durun. تموم وای دوی باگی رو برده برو برو ریکال کن شرف سیزا چه خوب میدونستن جامونو اینا آره دقیقا صدا پا ندادیم دایی یه ماشین از سیر پاتون با اون برو نه فکر کنم یکی از اون برده ریکال داره بس... آره ریکال داره بسته میشه خب من اومدم ای بابا میتونیم بزنیم بزن ای ایدبل خوردی یکی دیگر هم ناک میکنم الان من هدشات بود آمد بالا آجی اومد اومد اومد ببینم اونجا که تو هستی زونه پوری ها آره آره ای بابا ندار شانس گندی دارم من بریم بزنمش ماشین وردم بریم ببریم ببریم اصلا من با پن میرم اول وایسا برو کجاست <laughs> یه شب یه هم زدم بهش شده آره. اوه تمیز بود تمیز اوه ایزو قرار بد بزنه اوه بدو بدو دوستان جمع کن بریم یه تیم از 4 تایی دبل داره نفری 5 تایی دبل برداشته بودن آها واچتاور تاور هست اینجا یه دونه بیا تو این واچتاوره بریم کمپ کنیم وایسادن همین بالا سرمون وایسادن دارن نگاه میکنن ما کجایی تو کن داخل چیزه پیارو خودش کرم اسکوره الان دیگه فک فک فک فک ما لیاز نداری بینا رو بزنی بینا خودشون خودشون رو زدن آخ آخ او یارشون داره میاد چک کنه آجی اینو کسی داخله یکی واقعا یکی داخله آه میخواستن برای آره، یکی داخل بود خب اینا خیلی تابلو دارن منو نگاه میکنن عجیب نیستین سرت معلوم نیست که نه من فاصله هم نه جامونو خیلی میدونن دایی فایده نداره باید اینا رو بزنیم باید اینا رو بزنیم دایی اینا میدونن جامونو هستن پشمام اینا اینا یه داستانی دارن آجا اصلا آخرم به چیتر مردن دیگه این یه چیزی داشت بابا آره بابا نه اینا که بد مثل همیشه اکه مثل همیشه به چیتر میمیریم اینا یه چیز داشتن آره بابا مستقیم اصلا بدونه میدلیست دیگه میدلیست ویلکم تو میدلیست